Bueno, m'ha agradat sobretot que els estudiants això, que hagin preguntat i sobretot l'equip eh, que va fer el treball sobre la nostra empresa, doncs, que, que es veia motivació, no? que veus que s'han preocupat i que et van donant idees, que al final és el que vols. No? Que et donin idees a tu i tu també poder-los respondre una miqueta amb els problemes que t'has anat trobant. Bé, bàsicament doncs, que com hem començat nosaltres, i que l'única característica que té una miqueta especial és que sense tenir coneixements de muntar una empresa i fins i tot no gaires del sector on ens posàvem i sense finançament hem pogut muntar no? i intentar desmitificar eh, aquest emprenedor estrella que al final d'aquest en surten un eh, cada tres anys i que la majoria de gent, hi ha milers d'empreses i que tiren endavant i que no passa res, no cal ser un superstar. Els mites, doncs mira, un és aquest del finançament, que hi ha molts sectors avui en dia en què si estem a l'era de la informació i del coneixement, doncs la gent pot explotar el seu coneixement eh, per muntar l'empresa, una miqueta aquesta aparença que donen no només els emprenedors, sinó els empresaris, doncs aquesta, que tenen aquesta visió, que saben com anirà tot, quan en realitat ningú ho sap, tothom trempeja la realitat, tothom pren decisions constantment, dubtant constantment, i si no dubten segurament ho haurien de fer, no? perquè al final ningú sap què passarà i es tracta d'anar revisant totes les decisions que prens.